أنا محمد حافظ من القاهرة أنا السي او e لشركة آه، جيجمي ايجنسي احنا بنشتغل في مجال الـ سي e او وجايين الصعيد علشان خاطر ننقل بعض خبراتنا اللي احنا اكتسبناها خلال فتره شغلنا اللي فاتت كلها للناس هنا في الصعيد وبنحاول ان احنا نقدم حاجه تكون مختلفه آه، ان شاء الله ال session بتاعتي هتكلم على الاي سي او سيرش انجن اوبتمايزيشن ازاي ان حد عنده website يقدر ان هو يظهر بيه في جوجل في نتائج متقدمه آه، ازاي الناس تستفاد من المجال ده ان هي تشتغل freelance او ان هي تشتغل اونلاين او ان هي تشتغل مع شركات وبس